syafaat agak saya singkat ceritanya nanti itu pak setelah alam ini hancur sehancur-hancurnya bumi gempa gunung meletus air laut tumpah ke darat halilintar menyambar planet-planet bertabrakan semua yang hidup mati bareng tanpa persiapan termasuk malaikat malaikat mati yang tinggal cuma Allah sendirian yang lain hancur semua tinggal Allah sendirian Allah patroli berseru-seru limanil mulkul yaum ahai siapa penguasa hari ini mana Fir'aun yang ngaku Tuhan nongol kalau memang Tuhan mana Abrahat mana Namrus mana itu Benito Mussolini mana itu Adolf Hitler mana itu Osni Mubarak penguasa-penguasa yang aku berkuasa nol kalau memang penguasa gak ada yang jawab pak semua sudah rebah Allah lalu berkata la ilaha illa ana ternyata ha, tidak ada Tuhan lain selain aku Allah sombong waktu itu kalau Allah sombong itu pantas orang hadis kursi mengajarkan al-kibriya ulibasi sombong itu pakaianku kata Allah cuma aku yang pantas pakai kamu manusia enggak, enggak pantas pakai pakaianku kebesaranmu pakaian Allah mau dipakai sombong itu pakaian Allah cuma Allah yang pantas pakai nanti itu yang pertama dihidupkan bukan kita malaikat dihidupkan lebih dulu tiupan pertama uh, malaikat hidup semua diatur panitia akhirat yang nyambut tamu siapa yang Abdul bin Marawi siapa Malik siap sediakan neraka aku mau bakar itu bajingan-bajingan tengik yang waktu di dunia nggak mau sujud jauh dari ulama tinggal di masyarakat jadi biang kerok sama yatim kejam sediakan neraka baik Ridwan iya sediakan surga aku mau balas hamba-hambaku yang waktu di dunia rajin sujud dekat dan cinta kepada ulama santun kepada yatim suka menolong orang yang memerlukan pertolongan baik Jibril, Mikail iya ke surga untuk apa ya Rob? ambil kendaraan bernama Burok turun ke alam cari di mana kubur kekasihku Muhammad bangunkan dari kuburnya bawa ke surga turun Jibril dan Mikail cari kubur Nabi Wong alam sudah hancur-hancuran jangan cari kuburan cari bangkalan aja nggak ketemu bingung dua-dua Jibril sebelah mana kubur Nabi nggak tahu Mikail lalu dua-duanya sujud sujud mohon pertolongan Allah dengan izin Allah terbuka kubur Nabi Allahumma salli alaihi wa ala alihi seperti orang dari bangun dari kubur seperti orang bangun tidur Nabi mengusap mata menoleh ke kanan Jibril menoleh ke kiri Mikail lalu tanya ayu yaumin hadza ya Jibril ini hari apa Jibril ini hari apa hadza ma wa'ada ar-rahman ini hari yang dijijikan Allah Muhammad ini kiamat kiamat Jibril kiamat Jibril kalau memang ini hari kiamat aina ummati umat saya mana Jibril umat saya mana Allah kerim belum pernah saya lihat di dunia ada satu pemimpin yang begini besar cintanya kepada umatnya seperti baginda Rasul dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita dari dunia sampai akhirat beliau bela kita bangun dari kubur tahu hari sudah kiamat yang pertama ditanya aina ummati umat saya mana Jibril kita yang ditanya kalau saya yang pertama dibangkitkan dari kubur lain pertanyaannya ini hari apa Jibril kiamat Zainuddin oh bini saya mana Jibril Nabi enggak tanya Khadijah wala Fatimah wala Aisyah aina ummati umat saya mana Jibril umatmu iya kau manusia pertama yang dibangunkan dari kubur yang lain masih dikubur oh lalu kita ke surga Muhammad perintah Allah perintah Allah sampai di surga seperti orang tidak ber- perintah Nabi itu resah, gelisah, mondar mandir, mukanya murung. Yang punya surga kan negur Muhammad lebih ya Rob. Tidak enak di surga ya, enak. Kok kamu seperti orang enggak kerasan gitu, resah, gelisah. Kenapa? Saya saya teringat umat saya ya Allah. Um. umat saya bagaimana nasibnya iya saya sudah enak di DPR eh, DPR salah salah saya sudah enak di surga gaji cukup kursi empuk dapat mobil dinas umat saya yang waktu kampanye kepanasan itu gimana <laughs> nasibnya